さる空気がたぎらせるここに立つものは Winner and Loser 誇りと無謀と興奮離れの道を駆け け支配しろ道しるべ自分だけに書き換えろ勝ちゆくもの負けゆくもの語り紡ぐ夜に立ち会う時さあ日本の運命を塗り替えろ道だらけ熱いこ動を理解しろ走り